98! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 98! E como você pode ver na intro, a Cherry está confirmada para o KOF 15. Saiu o trailer da Cherry e ela está mais linda do que nunca. Então eu vou escolher Goro Diamond, Jeremy e claro, não pode faltar o gordão. E a primeira luta é contra o trio do Japão, começando por Kyoko Zanagi. Vamos lá, pra cima dele. Isso, agarra. Bolada nele. Puxe! protagonismo aqui não! E agora, Benimaru! Cata! Isso, prende no canto! Não pula não! <laughs> Chocante, não? E agora, Guru Diamond! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Isso, prende ele do canto! Segue fazendo pressão! Isso! Já era! É isso aí, a primeira luta já foi! E vamos para a próxima! E agora? O trio do Fatal Fury! Chegou a vez da Jeremy. Começando por Joe. Vamos lá! <laughs> E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então não esqueça do like, hein? É muito importante! Ô, oh, beleza! E agora? Enzy! <laughs> Agarrou! Cortou o tá ataque com o tapa! Nossa, esse golpe é muito bom! Olê! Olê! Bravo! E agora, Terry! Hey, come on, come on! Ready, go! Bora! Olê! <laughs> Olha o combo! Beleza! E agora o trio das garotas! Começando por King! Muita gente não gostou da versão dela no KOF 15, mas eu gostei. Eu acho que a culpa dela tá assim não é nem do KOF 14. É culpa do KOF 2003. Herança maldita. Pra mim eles tinham que se basear na King da 2000. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. <laughs> Esse golpe das pernas é o, é o golpe que todo mundo quer levar. Toma! King, fora! Bravo, bravo! Mais, mais, mais! Manda beijo danada! <laughs> e agora, Shizuru! Sai, capeta! A Shizuru também tá linda no cofre 15. Isso! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quero muito ver essa luta no KOF 15. E agora mais Shiranui! Olê! Isso, chuta! Prende no canto! Olê! É isso aí! Em KOF 15, a Mai também não decepcionou. Opa! Olha o tio Xingo aí. <laughs> Muito bem, para enfrentar o Xingo eu vou escolher o Shang. Xingo Kick! Lady Go! Abre! Abre! Vai, vai, vai, vai! <laughs> ah, gordão salva fichas, rapaz. Ah. E agora o trio do Art of Fighting. Muito bem, o Gorodime não jogou até agora. Vamos colocá-lo. Começando por Rio. Isso, cata! Tomara que o Goro venha pro top 15. Até agora só tem um personagem que eu posso colocar no meu trio, que é a Jeremy. Toma! E agora, Yuri! Pulou já sabe. Já pro chão. E agora o Robert. Também conhecido como Loba. Cuidado que esse é difícil, hein? Esse é perigoso. Não pode vacilar. Não pode vacilar. Vai, vai, vai, vai! Isso, catou! É isso aí! E vamos para o próximo! E agora, os Ikari Warriors! Começando pela Leona! 任務遂行しますレディーゴー Isso, prende lá no campo. Ah, não vai escapar não. Toma! E agora, Clark! esses dois personagens de agarrão. E agora, Ralph! ele tá se achando rabo, né? Larga, larga! Beleza, pegou! E agora Patrick Yagami. Maturi! Não me chama de baiacu! E agora vai-se! Não! droga! 楽にしてやるレディーゴーダメね逃げちゃダメよあー、

Olé! Isso, prende ele no canto! Ah! Vai, vai, vai, vai! Pegou! Isso! Beleza! agora a batalha final. Vamos para o chefe. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Rugal! Ready, go! Isso! Toma! Vai, vai, vai, vai, vai! Ah! Vamos lá, Goro! Quebra a cara dele! Toma! droga! <laughs> Olha só quanto de vida ele ficou! Maldito! Mas se bate assim não! Mais uma vez, é o Shang que vai ter que resolver a parada! É por isso que ele não pode faltar no top 15. O Eterno salva fichas. Vamos lá, vamos lá. Bora! Vai! Pra cima dele! Ah! É isso aí! Conseguimos! Derrotamos o Rugal! Rapaz! Ah, muito bom! Então é isso, se gostou do vídeo não esqueça do like, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!